το χουπόκαουστον καί χω κοητόν. Το χουπόκαουστον έχει επάνω τα φάτνομα, κάτωθεν δε έδαφος, ούδας, σανίδωθεν είδωθεν ε καί τέσσερας τόιχους, τάπεζι ε σδογραφέμαζι κοσμουμένους. Θουρίζιν χωαλίνα εις φωτίσδεται, kai te camino fermainetai ta tu hupocaustu chresteria chremata anankaia tauta esti thranoi hedrai trapezdai metaton ton trapezdo foron kai hupopodion kai hupostromata alla de kai pinakes graphicoi pros fartontai pros to he deos koi mastai estin en eunaterioe rio electron epi ton tes clines pleuron kai tu formu si surais kai stromnais hupostromasi estromenon to hupau genion hupo tes kefales estin he cline toe cono pioe perica luptetai. He uretris te tes cistidos ecenoosei sum ferei. Anancaia estin